Eli. Nyt käy taas. Joo, hyvä. No tuota, tässä kun puhutaan lähestyvistä kuntavaaleista ja, ja miet, tässä paneelissa tuli jo esillekin se tavallaan ruotsinkielisten puoli siitä, että tavallaan tämä kaksikielisyys äh, tavallaan johtaakin ikään kuin oman aseman heikkenemiseen. Niin muistan tuolla meillä Pohjanmaalla äh, mietittiin muutama vuosi sitten tämmöisen ammatti korkeakoulutasoisen opetuksen järjestelyjä ja millä tavalla ne tulisi organisoida. Ja eh, siinä oli, oli myös sitten tuota tämmöinen, tämmöinen herra kuin Uule Norbak, joka varmasti kaikki tuntee, niin hän oli tämmöistä selvitystyötä tekemässä. Ja siinä yhteydessä laitan yleisölle tämän hienon piirroksen tässä. Eli, eli yksinkertaisesti eh, tästä oli kysymys, mihinkä se kaatui oikeastaan se malli siellä siis tehdään katto, jonka laitetaan kaksi pylvästä, suomenkielinen ja ruotsinkielinen pylväs. Ja se niin kuin ongelma konkretisoitui siihen, että ruotsinkieliset ajatteli, että tämmöinen yhteinen katto johtaa siihen, että hetken päästä siinä on yksi pylväs, joka on suomenkielinen. Ja, ja tämä oli niinku se uhkakuva, johonka, johonka tuota, tämä tilanne kaatui. Siellä esimerkiksi Vaasassa ammattikorkeakoulutasoinen opetus järjestettiin sitten niin, että se ruotsinkielinen tuota, otti kumppanin Ouvu Akademista mieluummin kuin esimerkiksi Vaasan tuota, suomenkielisestä ammattikorkeakoulusta. Eli, eli kyllä nämä näkyy niin kuin läpi tämän, tämän tuota, koulutuskentän, mutta nyt yleisökysymys tai no, kommentti. Sen mä halusin vain heittää tämmöisen kauhuesimerkin tuolla itä maahan, eli Loviisan kaupungista. Siellä on tosiaan niin ruotsinkieliset vanhemmat, niin ovat valmiita pitämään omia lapsia sairaissa kouluissa ihan vain juuri tämän keliapaikkailun takia, että ne on itseään vapautensa, niin voi olla, että saman katon alle suomenkielisiä ja ruotsinkielisiä. Siellä on juuri purettu suomenkielinen ala-aste sen takia, että siellä oli vakavia sisäilmaongelmia, asbestia ja näin. Ja, tota, ja piiloteltiin ruotsinkielisen yläasteen ongelmat ihan vain sen takia, ettei missään tapauksessa olisi ollut tilannetta, että saadaan rakennettua yksi terve Niin se oli ruotsinkielisessä koulussa sitä homeongelmaa. Sekä että, joo, joo. mutta tota, ruotsinkielisen yläasteen ongelma liioiteltiin niin pitkälle, että saatiin poliittiset päätökset aikaa, niin rakentaa ensin tämä tuota suomen kielen ala-asteen kuntoon. Joo, joo. Et, tämä on vähän saman, samantyyppisiä. Täällä on Kokkolassa ollut vähän, vähän niin kuin samantyyppinen case. Joo. Ja siellä myöskin sitten tuota poliisista vielä olen siis Luovisan kaupungin entinen elinkeinon päällikkö, mutta siellä laittomasti irtisanottiin monesti yhteenjohtoja muun muassa tänä aika suorapuheinen. Niin. niin tota, siellä... Suorapuheinen virkamies. Joo, joo okei. Okay, joo. Laji. Joo. Tota, mä esimerkiksi omia lapsia, mä olen itse kaksikielinen ihminen, mä hankkeen käydä sieltä valmistunut. Mm. Ja tota, mä en saanut mun lapsia siellä niin ruotsinkieliseen päivähoitoon ihan sen takia vaan, että, että siellä kotina halutaan pitää hyvin tarkasti. Niin olisi pitänyt muuttaa äidinkieli rekisterissä, niin saisi saada. Tämä joo, mä jälkeenpäin mulle kerrottiin, että tai teknisesti hoidettu tällä tavalla, mutta kyllähän se on näin, että, että jos niin tahtoa on, niin, niin kyllä ne keinot löytyy. Tämän esimerkin halusin vain kertoa, niin Joo, kiitos tästä kommentista. Tuota, nyt viedään keskustelua sillä tavalla eteenpäin, kun, kun täällä tuli jo Ossi, Ossilta esille, että lähestyvät kuntavaalit tulee ja meillä on tuota, päätöksiäkin tehty eh, kieliasioihin liittyen puolueessa, niin eh, kun puhutaan tästä kuntauudistuksesta eh, ja, ja mahdollisesti siitä, että syntyy ehkä uusia, isompia kuntia, näihin kytken, mä nyt laajennan vähän tätä asiaa, eli, eli näillä samoilla alueilla, joiden kouluasioista me puhutaan, niin samat kunnat keskustelevat varmastikin hyvin paljon siitä, että mitä mahdolliset kunta rajojen muutokset vaikuttaa esimerkiksi kieliolosuhteisiin, muuttuuko enemmistö-vähemmistöasema jollakin tavalla. Mikä on teidän näkemyksenne? Te kuitenkin edustatte pääsääntöisesti kuitenkin sellaisia alueita, joissa tämä tiedostetaan tämä tilanne, niin lähdetään vaikka Kokkolasta liikkeelle, että miltäs näyttää, kruunupyy on tulossa sieltä mielellään kumppaniksi Kokkolalle vai eikö? Se, <clears throat> siellä on suoritettu kansanäänestys ja tilanne on se, että suurin osa laittaa kokkulan ykkössijalle. No mikä se on se, Nyt voit avata tämän, mäkin mua kiinnostaa se tieto, onko se tulos jo tullut? On, se on mikä, tullut. Se, tulos. se, nyt se, prosentti, se tulos on se, että, että enemmistö äänesti kokkulan, okay. ja vähemmistö äänesti, äänesti Pietarsaarta. Mutta sitten oli myöskin niitä, jotka merkitsivät rastin kumpaankin, että, että Kokkola ja, ja tuota, Tietosaari tarkoitti sitä, että jaetaan, jaetaan kuntia. No, ehkä 60 prosenttia oli, oli Kokkolan puolesta ja sitten 30 eh, prosenttia oli Pietarsaari. Osa sitten, 10 oli sitten vaan tämmöistä, niin, niin se on noin suurin osaa Sarua, sehän tarkoitti käytännössä sitä. Tai si, se, ei vaan, se tarkoitti sitä, että, että tuota tehdään niin, että se ruotsinkielinen puoli kruunupyystä niin siirretään vedetään raja okay. ja pistetään ne Pietarsaareen ja osa Joo. sitten Kokkolan suuntaan. Ja, ja tietysti Kokkolan kaupunki ja meillähän on yhteistyötä sikäli, että, että tuota, Kruunupyyn sosiaali- ja terveystoimi on, on yhdessä, hoidetaan Kokkolan kanssa. Eli se on niin kuin tietyllä tavalla järjestyksessä. Ja kyllähän Kokkolan ruotsinkieliset tietysti ovat kiinnostuneita kruunukyläisistä siitä syystä, että se vahvistaa RKPn asemaa Kokkolassa. Ja Kokkolassa tällä hetkellä ruotsinkielisten osuus on Kokkolan väestöstä No se 13,5 prosenttia on väestöstä. Okay, ja tuota, kyllähän siellä siis kokoomuksen riveissä oleva eräs ruotsinkielinen taustainen henkilö sanoi, että, että Kokkolassa ruotsalaiset vievät muita puolueita kuin pässien arvosta. No Miten tuota Sastamala laajenee, että joko siellä alkaa tulla kohta rannikko vastaan ja ruotsinkieliset kunnat? Meillä on käyty tämä keskustelu oikeastaan huomattavasti vakavamman kielirajan kohdalla, kun me ollaan yhdistetty alun perin satakuntaan ja Pirkanmaahan kuuluvia alueita yhdeksi kunnaksi, joka on nyt sijoittunut Pirkanmaahan. Eli tota, tämä ei ole kyllä todellakaan meitä lähellä oleva kysymys, mutta siis tähän liittyy kyllä se, että eh, mun mielestä niinku kuntavaalien yhteydessä voitaisiin sitten kysyä, näillä samalla alueilla myös sitä, että jos me ollaan nyt keskustellut enemmän siitä, että ruotsinkieliset ovat tässä meidän mielestämme nyt asettuneet vähän vastahankaan, niin kuinka laajalti suomenkieliset perheet olisivat valmiita siihen, että heidän lapsensa kävisivät koulua, jossa osa opetuksesta annettaisiin ruotsin kielellä vaikka perheessä ei ole mitään muuta yhteyttä ruotsin kieleen, että uskotaanko me, että suomenkieliset perheet hyväksyisivät sen, eivätkä pelkäisi ruotsia? Ossi voi äh, kommentoida tätä ja kertoa myös sitten tähän äh, kuntauudistukseen liittyvän näkemyksen, että miten se tuota, pääkaupunkiseudulla sitten, sitten näyttäytyy. Joo, kiitos. Tuota, se on oli tavattoman hyvä puheenvuoro kanssa, nimittäin se nosti esille tällaisen asian, että meidän on kehitettävä Suomeen moneen kielen osaajan yhteiskunta. Siis, äh, jos miettii eurooppalaisia taas laajassa, niin laajemmassa globaalissa näkökulmassa, niin eurooppalaisten ehdoton vahvuus yhdysvaltalaisiin ja kiinalaisiin verrattuna on se, että eurooppalaiset osaa monia vieraita kieliä. Se antaa, se antaa meille sellaisen osaamispääoman, jonka avulla me oikeasti pärjätään globaalissa kilpailussa niin näitä muita, muita niin suurvaltablokkeja vastaan. Ja tästä täytyy ehdottomasti pitää kiinni. Mä oon ehdottomasti sellaisen ajatuksen kannalla, että joka ikisen suomalaisen koululaisen täytyy opetella kahta vierasta kieltä. Mutta samalla meidän täytyy oikeasti tunnustaa se tosiasia, että onko meidän järkeä pistää se toinen vieras kieli käytännössä englanniksi ja toinen ää, ruotsiksi. Ei sinne hirveästi järkeä ole. Jos oikeasti niin on tavattoman paljon tehokkaampaa, että se että toinen vieraskieli voisi olla vapaasti valittavissa. Ja mä itse asiassa uskon, että, niin kuin, että jos me pistetään, siis mä, mä tykkään siitä, että meillä on kaksi kansalliskieltä on osa suomalaista identiteettiä ja, se, ja siitä mä en halua luopua. Ja jos me pistäisiin nämä, tota, nämä suomen ja ruotsinkieliset koulut yhteen, niin siinä vaiheessa meille syntyisi taas niin kuin luontaista kielitaito-osaamista. Koska mitä useampaa kieltä sä osaat, sitä helpommin sinun oppii ne vieraita kieliä. Tämä nähdään jo siitä, että käytännössä Suomessa joka ikinen suomenruotsalainen tota, osaa puhua myös suomea. Ja ei se ole tullut minkään pakon kautta, vaan se on tullut sen takia, että ne on ollut ympäröityneet sellaisessa yhteiskunnassa, jossa ihmiset on pystynyt oikeasti puhumaan niin eri, eri kieliä. Ja jos meillä tehtäisiin tämä niin, että me pistettäisiin näitä niin ruotsinkielisiä, suomenkielisiä kouluja ja vice versa, niin siinä vaiheessa kirjoitetaan kehitys luonnollisesti. Sitten jos mä alkaisin pikkasen tästä kuntauudistuksesta, mä tykkäsin hirveästi myös tästä, että tämä nostettiin esiin, koska tämä on nyt näiden tota, kunnallisvaalien ehkä se kaikkein tärkein asia. Kokoomus tekee, ei tee kuntauudistuksen, kokoomus tekee Suomi-uudistuksen. Ja se, mikä tässä uhkana on se, että siellä, mä en muista mikä se ponsi oli tai joku muu tällainen, oli se, että ei saa tota, lähteä kuntarajojen muuttaessa muuttamaan tällaista kunnan kielitasapainoa. Eli jos kunta on yksikielinen, niin sitten kunnasta ei saa niin kuin näiden kuntaliitosten takia tehdä kaksikielistä, joka on täysin pähkähullu ajatus. Meidän pitäisi, meillä pitäisi olla normi se, että meillä on kaksikieliset kunnat jolloin me oikeasti saataisiin tätä niin sekoitusta aikaiseksi.